tandika litya ebitundu ebirala birina mumailoland tebirina mailoland tugenda nokwogera ku nsimbi emitwa abantu akakaaga abagambibwa okuba kino sisitimu y'omukyala lobina nabbanja abawadde sente mm. emirundi ebiri n'ensonga endala nyingi nnyo mm. omukulu zajja okutematema puroguramu ebategekebwa omukulu kwezi robinson era nga nze kumwanjuzi waayo olunaku olwaziberakulotekera ddala paka saawa zigenda kubeera mwenda ez'olweggulo mujja kusuwalizibwa n'okusindika ku meseji obanga olina ekibuuzo osindika meseji ku not musav not tan otokubakokubisimu wabula werezako meseji golina ekibuzo ekikusiiwa ate nga tetukyogeddeko kale nno mukulutamuletusaiza okuluka nze hmm, emyaka gyange abiri mugumu hmm. njiwadde gavumenti eno mm-hmm. oba museveni ati emyaka gyange egisigaddeyo njagala kuwumula njagala kuwumula kugenda waffe nange nekole abaana bange bandabeko kati wamukaaga nepate naki mm. n'abazukulu tebandabyeko naki kuba mbeera ku mirimu gino kyobalaba mbabuulirirawo nti nze ebifo byonna nabimalayo asobera omwogezi wa pulezidenti ate kati nkyabeera mu kifo kyekakati eh, abantu abamu tebamanyi byabufuzi pulezidenti museveni yagoba sulaimaan kigundu ku bwagavana mhm. bwa bank of uganda namulonda ku bwadivisa namugamba ate wali mbadde nkola mulimu ki mhm. oba nnemedde okuadvisinga ku ekonomi nga gavana Ah, nga nkuli ku lusegere nakuwa magezi nga ndiwalaonkasuse mhm. kiguru yabugana okwadvisa kakati ogenda notulya bato baminisa bannakiwala baani bebatwala ku bwadvisa bwoba olayira okufuuka minisita ogamba iswear by the romatic god that i advise, I support the, advise the president support the constitution and help me god kat if you have failed as a minister to advise the president yatogenda otya kuba advise nabagamba kiri kyawer of fair oba lebo gikuteekako kitikiri ate anti mbadde omukazi abadde naawe mm. nga muli mwenna naanoba naagenda mm. nga wano tasobodde kumatiriza bbaawe kulabirira baana be mhm. will she do it nga ali waabwe tugeze you struggle to enter tisinga omukyala abadde akozesa hausigaalo wa waka okuloga mujjawe mujjawe n'agenda hausi wa waka onaamusigaza kuba luulu yagikoze eki nabaga nti singa oli waka nga wajja kulera mwana ne bamutwala mu nasale yekisulo osigalawo kyembagamba nti gwe bwovaano nogamba mukodomi wotakota kulimba mukodomi ayinza okugamba nti ah, olutalo ndulina na mwanyoko gwe mukotwala bagana dda nze mhm. nagenda okukwasa mwanyoko nga fe tumanyigayo ojja kusigala mu boys kwotoomu nekuweroza omukazi gwe banaleeta ye talina banyina banasula mu boyskyesobola hmm. nti bano mumawanga nga kenya luddawa hmm. bakuyinkalijinga nosuula gavumenti nobegattako naye oluba okubegattako bwebanibaga nti buli omu yeetika omusalaba gwe hmm. tutaddewo akakiiko akabuuliza ku bibaddewo bakujimba nti namiti kabudde ne namiti pawulo mwanga yateesa n'abayeekera mhm. egermany n'ekirunda kiva ejjinja n'abagaa ti gavumenti nze njiina mu ngalo mujje mutuulire meeting eddako tugituulize mu uganda mhm. mwanga n'atuuza meeting abayeekera bakiikirirwa meja katabalwa yajja kukiikamu muwanga abaddayo namiti n'amutta muwanga n'alagira namiti ne baba gundi obuti abali tebaagala muwanga balwakasiisi nabo ne babalaga nti naffe tuli mu caji naye namiti banne badduka n'obwete namiti yagaana okudduka mhm. yali adumira enkambi y'embalala simba abayekera bwe bayingira enkambi y'embalala basanga amaje gadduseemu aa gali mu bantu ne bajingira babatiramu ngaebikumi ebyo enala e, ezimu ku ntalo mweyafiirwa okufiirwa abantu yali mbalala mpaka museveni yayitawo ne mu 79 nakubya ekibuga kyaffe teyakiriza ku kati akomyewo nebalyokabatabayekeobanaye namiti teyadduka yafiira mu kkomera singa yadduka ate weyalikobeddewo obusungu bubaweddeko kibula nze nali musajja waddalu nnyo ku ssomero naye nze nga nze nsembayo kulayini ngaomukulu wessomero nga bagenda okukuba abaana bano basookerako ekkumi bwe busungu n'omukono gulebera abasembayo ngaawedde era babalakatira abaana bange bagezi n'abazzukulu bwe bampulyanga nze nga beekweka baba bwe abanyina ekimusunguwazizo batwakutte ku bitabo byoba kuki mm. first victim yalugwamu naye within a various time this man akulinga naye gwasookeddeko eh? nga mwayononye ekintu kyange gwensokerako akinyonyoka <laughs> kati sige eh, kati ye namiti yakolakyekyokubaesebirumbi eh, yamuwanika gundi yamuwanika eh, gundi ah. bawanika sebirumbi nibawanika gundi kasimuobulanaye bwaisa ebbanga mm. kyembaga nti omukulembeze bwakulamu mufunamu nnyo museveni omuvubuka yagamba lwaki bali emmere ya gavumenti nga te babawanika akalabba akalabba nakazaawo nebabawanika yali azema okuwanika omulala nasulu asaaga naye busanze nasulu olina olubuto olunene lulimu ebiwuka yabata babirikadde yabata balwakasiisi yabata akyasigaddeyo omuyikiro wa ttoolo kubanga bagaya amuli bubi yatta kijja naŋŋoma bwomuyimbuliranga tutunga n'ekyokubiri nti omanye obwakabaka bwa buganda ate bwa mukwano nnyo n'obwettoolo ti abanyolo batta abalangira bonna ettoolo e hmm. omuwambe ne baddukira wano abaasigalawo era gwe kyoba olaba tiwadde muteesa yali mwenzi nnyo tiyayagala ku bagaayi ate nga yali mwana mulungi nnyo yamutwalira ddala nga muwalawo dasterizo how close era mutebyeyasukiramu okulaba nti omuwikirwako atibwa eh, kitegeeza nemutebyeyakirimu yekirimu tayinza akuze waliwo noyo kumaalwa eyatta mukazi we naye yamuta nabagamba nti omukulembeze omukulu alinga musota gwamukadde mm. ye nalongo wokuluzzi wama nalogoka munkoma nkima amazzi kuba tegukyabojja eh, gukuze tegukyatya era ffe byobuzi betugamba nti eh, erida becomes more programmatic in old age gwolowooza nti nyerere omuvubuka yalivudde mu buyinza mm-hmm. olowooza nti kawunda omuvubuka yalikiriza nti kiri bamuwangudde kawunda yalimu obukulembeze kawunda mm. bamuzajja akazanyi bana abawano kebatalina mm. kawunda tiimu yomupiira bagitanga keke yalinya lye mm. kawunda nga bwaba agenda okwogera mu bamawulire ngaagenda mu aya abateeka mu nyonyi dr kawunda hasaid this and this mm. nga nomudala gwomwowino gwakibiina kya unipu enali muteyina manyi enali muteyina teyina bagivuganya nayeyo bwononya kanu nobala kanu nobala kiri kikungulisa ekyali emalawi nomala gundi kyama kyamapinduzi noba enali muteyina manyi tewali opposition etambulira ku museveni naye kawunda bamuzanya akazanya hmm. kawuda bamugaa nteekawo malizi pate nagiteekawo nebaleeta kiruba si bamaanyi tebamuleetera wamaanyi hmm. mu byobuzi batuga nti if you wanted to kill a tiger dress like a pig nti abasajja basinga obungi nebagamba ti omukazi ayina mujja waasinga obukulu ye hausigaala ezewumanalekeyo eziyanga ate omusajja omuntu gwasinga okutyanga yedwaivawo yes anti omukazi akuba amasimu nakubira munne why bino nga sibitegeera nange ojo ndagirire wakuja kimbogo walijjawa mhm. ono wange sebafuluuta bufuluusi <laughs> tyalyange nalijjawakoja kimbowa nti kubanga kati anadde waka nayumba nakola eki aleme kola ku nsonga zawaka mm. kagati driver awulira mm -hmm. Hmm? omukazi aba akuba esimu ate baba tebamanyi hmm. nti owamaanyi atuula mabega wa motoka <laughs> kati omukazi ate atuula kuki eh, onoakuba gye yakubira wa eh, kubanga awulidde ono byakala ne kahausi gaalo nako kabeera ku lujjaawo hmm. dayo gyova dayo gyova biki eh, oyagala kola obadde mubakazi bokonekategeera nti ono muyala teyalidde <laughs> ekyengulo teyakirabyeko kakati koneka kobwe kajja okubuza okubuza omusajja kumaca kabuza kasamye bubi <laughs> eh, kasamba omuyala kakati kyebagamba nti abantu abo mubatyanga nnyo mu famireate eh. omuyala ah, abaga <laughs> yamanye amazzi bane munyogere ku mazzi amazzi amazzi eh. gokya nnyo mm. kagateekamu kagenderedde <laughs> kakusangekoolibwerere ate omaze okwetegwa sabuni mawasa okwekyayambala ettawulo mm-hmm. buba information bubugifuna bobudda wano ku luggi nga balwana bali abafunnekalumika tekategeera nti ono kyekiro tekyabaddeyo muyala mwisi ate ono akeera kumakya genda kukola kati kawunda bamuzanyo mm. yakubanga laale nga tebagendayo eh. ah, ah. Ah, nga laale laale yakiroba tebagendayo nga bajja wakawunda amawulire negamuga nti kawunda bwanaaba akoze bubi 90 bagenda okubala bokising mukube wajjo kawunda yagamba nti singa saali mulokole nga mmaze okweyama mu bantu ti bwe bampangula ŋŋenda mm-hmm. nali nnemedde mu state house eh? but i had made a commitment ndanda ye bwe yakola gundi buyoya buyoya mm. bwe yawamba power meja piere buyoya abalundi bonna abafuze bulundi bava ku kyalo kimu hmm. omu yawamba munne anti n'abanaryeriera bwe bali ti abanoozana be babadde bayawamba bannaabwe be babadde mu maje kakati omuhutu ava mu kitundu omuva abafuga hmm. muhutu wanjawulo ku bakutu banne anti yaafa mu bano ava ku kyalo bano gye bavaako mm. abatuusi kakati buyoya bwe yajja mu buyinza ne bagamba ti maama we muhutu ye ngaebintu abiraba bulala yekyova olaba nti galanga omukazi yamuwasa mudinka naye ngaava mu banuwa kyova olaba nti bwe byataboka yagenda ne bamaky abanuwa gaate mudinka azaalibweri kati yadukira mubayadukira eri wa mubano gyeyakulira mm. yesi kakati eburundi ekereze yali mumikono gyabakutu nerwana n'abatuuzi mm. nebawera seminaariyo nebawera esaala ez'okusabiramu kereziya neyambalagana naki ate erwanda kereziya yali yabakutu mukutu ku mukutu kyobula nti ekibiina kya byalemana emirende kyali kiina ngaakibisopo wekigali atuula kuki ku kakiiko akafuzi ah, ak'ekibiina ettaka lyonna mu rwanda nga lyekereziya kyobola nti ekitta bantu genocide kereziya yagyenyigiramu eh, kati abajjanga mu kereziya nga babawaayo abasiraamu bokka be bataawayo bannaabwe abasiraamu tebawayo bannaabwegebali naye kereziya eryamu naye kikwewunyisa nti kagama akoze nnyo kati abakatuliki bagenda kibiro ntibikira maria gyalabikira ate abeetema kardinali papa kardinali gwe yalonze mm. wa myaka asatu muetaano munyalwanda eddiini kati eri kigali wano tikyaliwo wano wano wali abajulizi tewali ddiini bikira maria alabikira eri bweera yalabikira n'abagaa nti baana bange ndaba omusayi naye siina kyakukolera theman gavument yalwanda ebala <laughs> erinaababazi kiyinza okuba yes mm. ate yo nefuna omukisa nti mumanyi nti bafaaza abasinga obungi banyalwanda eh. anti abanyalwanda naddala abatuusa abo bwe bajja mu buganda tebaalima mm. bawerera nnyo abaana baabwe ne bagezibwala era abaganda bakuga nti abanyalwanda omukisa bagusanganga ku nsaka very prominent mm. kaati buyoya bwe yajja mu buyinza ngaagamba e rwanda waliyo etteeka nti abahutu abatuusi bali 15 mm-hmm. abahutu bali 85 mu univesity mutwala 15 eh. mu magye mutwala 15 eh. eh. ate rwanda waliyo community ngaabantu bali mufa mubwebali mm. eno kimuyita endangamuntu mm. endangamuntu yali ye rwanda nga erwanda balina abatuusi balina abahutu balina abo abambuti eh, naye babayita batya nabokusatu baibaleera mumugenda muvuma muvuma mbu oyo muleera mutimaki kitegeeza omuleera ye mwana azaaliddwa omukiga mu muhutu yemuleera mumuvuma buvumi omulera <laughs> omulera ye mwana azaliddwa omukutu n'omukiga mm. era habyalimana yali mulera eh, habyalimana ava kabaale mm-hmm. yali musajja mulera kati nga bagabana byonna buyo yayagamba embasi tuzigabane obwa ambasada tubugabane obwa minisita tubugabane tusi kutu mm-hmm. byonna ikwali mm -hmm. era nabagaa nti tukolewo nekimaka enyota tugabangabe si butuusi naki endulu nezivuga nga bwogenda mu bujumbula emotoka yabwe yo yatebaamu muliro basindika nsukume kozi bamulimba tewali mukutu politician yakulira bulundi ndanda ye yali akulidde france bamuwa emyezi egi mwezi gumu okunoonya akalulu anti rwanda eyina akakodyo mwe mugenda mugamba museveni mbu mukambwe teyina e rwanda okuba lale oyina gikubira mu kisaabwe kyamupiira woka naye ekibiina ekiri mu buyinza ekya rpf ebisaawe byonna kibibuukinga nga tolina wokubira emyezi esatu gyona egyalaale nga kyabitwa ekyokubiri e rwanda tovuma gweyogera kyogenda okukolera rwanda era bino mwabakuba essimu nze seewunyiza mhm. nti simanyi eh, kigali ebasipayingako mm, erina ebyuma yeegula bipya tukiyita gundi tukiyita gavumenti yona yina okugenda ne counter intelligenceyenti ebyamme mugula bifu e, e, gavumenti yona ebeera ne counter intelligence tukiyita episona ge hmm. nti bebega bagenda okutegeera nga naamerica e, ebega germany yes kubanga muyina okumanya mwenna ba net of members ebabega mwemulowo what if theyare infiltrated museveni mukinana mugumu yagenda ewa e gadafi gadafi nabaga nti mbawadde emundu enkumi bbiri mukikumi hmm. mugende mulwanire wamu museveni naga nti aa amawule tegokya mutima buli omu bamuwezize kayiira lusanvu mozesaali lusanvu neza museveni musanvu zajira mu nyonyi mm. nebazisuula mu luweero mm. naye waba kayiro olwakata ku mundu yalumba lubiri zonna nebamuba nebazimusuuza <laughs> era museveni aga nti kayiro yatawanye nnyo mu nsoba yakolanga unplanned attacks mm. nakugamba nti waliwo omusajja bamuyita sonko naye kasi kyamulaba naye namulabanga mu nsekeeyo yavuga loole yemundu eyakayira nga talaba gyagitwala nagitwalira museveni bazirina bazidusa kayiira alumbye naye talina escape rut wanaddukira kati abaana betu babatta fedemu negondi tebyavaawo naye negondi kakati buyoya mumwezi ogwo mm. bagenda okubala akalulu ngaebibiina byonna bigamba nti if buyoya perfumes badle wa 90 bagenda okubala bokisi nga buyo alina 5 nga bamukubye akaludada yamukuba gweyawa omwezi ogumuanti basirika naye mwabawano tumutwala ku luno tumutwala mwaba emasaka mujja kumulabako ngaddukayamusiyamusiwano <laughs> <laughs> olina kyokwekawo ekyokubiri mugezi museveni mugezi nnyo mhm. naye ayinza obategeera naga nti ngaewange tebagendayo museveni mugezi kakati gundi najja nebagala nebasalawo bamutte ndataye mm. bwe baali bamutwala okumutta yabagamba ayina what you are going to do even if you kill me tusibulu neva rule this country again Eh? era ono oyo omusajja abadde wamaanyi nnyo enkundi ah, ah, ono gwe batta hmm. ono gundi omuvuka omuto oyo hmm. abadde afuga bulungi ye kyeyakola lwanda bwerumba congo nerumba uganda ne rwanda bwezalumba mubutu yakwata abakutu emitwalo egi abavubuka n'abawa abafalansa babatrayining okulwanyisa uganda ne rwanda erwaki anti amajye ga zaire nga galwana amajye ga congo galwaniranga mu binya negaali <laughs> nga bwejibunya <laughs> nga basimaakizoka aye negaali anti nzenaliyo mu lutalo hmm. egaali e zatubula kuleeta ngaomukongo olumubamu esasi nabuuka munakyo egaali nagirekawo <laughs> kakati ao omusajja ye kyeyakola yatwala abavuka emitwalo eki abafalansa nebabatendeka nebalwana wakati wa rwanda neko nebalwana n'amaje gaffe the best armies eh. ate sikwekukwata power oyo omusajja yavuga bodaboda mhm. nayingira bujumbula n'abajasa emitwalo eki abo abaali bavudde kongo mwetemukitegeere lwaki amaje ge bulundi somalia gyegali titwagenda nago yiyambisa advantage e kakati gundi buyeya nebamutta era ptotude abatuusi bo power yakolaki abatuusi bo bayambye kudda lwa rwanda mm. lwaki bakirwaniramu nga bano webakirwaniramuabalimugavumenti eno mm. nti abakutu nga bamaze okugenda mm. bamaze okgoba abatuusi abakutu ate bafuna olutalo mm. wakati wabakutu abava mu northern rwanda nabava mu sawuzi nabagamba nti buli lwe musigala mwekka nga omulaba agenze ate mulwana mwekka anti bo basanye opositioni teriiwo kati bo balowooza nti museveni bwebamuyiwa basigalawo kakati ekizibu kya museveni nti ekyamuyambyeko kutegeeza bantu nti si kyekizibu kya uganda ani kizibu bano ababbi kubanga mbagamba mm. nti omusajja bamwyita puleto puleto yawandiika ekitabo yazaalibwa emyaka 35 mhm. nga yesu tanazaale mm. puleto yagamba siyolizi nyingi naye yagamba nti omukulembeze anaabanga mulangira naye nga yasoma you must have a philosopher king mhm. kabaka asome nga wa profesa ngasobola okumanya ebirijja mumaasoofmn ngaolukiiko lwa buganda lwetoloddwa abagezi nga badivaiza ba museveni baprofesa yesgolkyeyagambaoyomusajjaplso omukulembeze gwanga omufunamu alina okubanga muyigirize nga nabamwetolodde bayigirize nga bategeera ensi bwefaanana bapuleto yatunuulira entalo ezaali ewaabwe mu buyonaani hmm. naga nti omuyigirize tayinza kukola bino gwe tunuulira amaje ga amini maje naga nigeria maje naye amaje ga nigeria gali destructive ngaaga amini hmm. purobulemu yabwe eriki kusoma naye kakati mu kiseera kino hmm. puresident kriteria kijakozesa okulonda badvisanti kekubulira busi badvisa abakumiokujja kugenda generation gyalonze omulimu kodumi we mm -hmm. naye bano abalala bonna babadde ba welofeya ande nkugambye hmm. nti ate tulemaganiddwa nga ndi mu maka as press secretary and spokesperson of the president am your advi chief advise on media kati ate beba bino binnemye ate mbeera ti advise on media kiri kirala kiri kyawelofeya oba kuteekako ttaaga nti gwe kigaana olabe nze nakigaana nensigala nga mumukolera kubwerere oba akasimu kazuba tekazifu tugenderawo eh, kuba sijjangaku okunoonyaki mulimu kakati kugamba hmm. tipulato nayogera ekigambo ekyokubiri nagamba nti ensi okutambula obulungi oba society erina okutambula obulungi mulina okubeeramu omulamuzi nagamba ti omulamuzi akola ebintu ebyo ejaji eh, hasi siri rolos listening attentively to both sides or parties, evaluating the evidence, and passing a, judge, a fair judgment. Mm. Kati mu bintu bya Uganda byonna temuli mulamuzi. Mubeera ne side yes. Bili. Bili. Mm. Kyobera babakuba nze bwe bantiira. Mm. Nze bwe bantiira nti ba, mbakuba lwaki mmanya. Tikakati today mumbuulire. Mm. omusajja ogwange yakoze eddagala twalibadde tubuuza likola netuligezesa abala baga likola nti baliwaddeko abantu bangi likola ngaowoo wa kansa kakati bwe liba likola netukola tutya netuteekamuki sente kakati bano si kyebaagala kyova olaba owulira abagani tugenze mu kooti kuwaaba owaabira ki abaministre tebalyagala kubanga abali mu gavumenti tebagalagako kintu kyawaanti owabakibamuba omutwe bagwati eh. oyoomulenzi oyo oyo mbabaali eh. yabula ebyokukola era ne ku ttaka museveni ng'aleesa ettaka ngenda mbalaga nti era yafayoawaabe embabaali yasoma musajja mukulu n'asoma gyakusala mbuzi namalagala ini ati nzimpulira mupapaali tina yasoma bwaloye anti nkubuulidde yasoma esolayizinga muki talina ate kasiba ntie bali ludda webeetaga kuba bukubi miggo kubanga nze nkubuuza hmm. nti nabagambye nti waliwo omusajja baali bamwyita makoone edda wazuulanga ekintu kyonna ngaokisosa ku mbuga okiroopa tewakizudde kuba kabaka yaba akizudde kati omusajja omusajja omuyali ate oba omuganda ne bwafumita ensolo mhm. ne bwate mumwesomwanga mutimi <laughs> era obwongo babukwete ngongo byenjoba eyamaggwa negakufumita <laughs> bwagifumita cwa cwa baddewa wekiriga nti ddungu ayizegwafubutuse kulemya eddungu abadde taliiwo mhm. ebatira eddungu abataliiwo eh. bakola obwongo bw'omuntu everything si kikyo mhm. you are not capable kakati nkugamba nti omusajja baali bamuyita makoni waliwo omusajja yali yebase mu baafu bwati agenda okuzuula baafu yali agijuziza nagyebakamu mhm. ngaamazzi gagivaamu eh, mhm. nabala nagamba era musayansi mwekiri mhm. nti omuntu bwaba yebase mu baafu amazzi agavaamu genkana ne sipeesi gyeyebaseemu yadduka bwereere okugenda kugombola okukira oba kyazudde ngatayambala teyalinda kwambala <laughs> mm-hmm. kakati omusajja baali bamuyita makoni makoni yasuula radio wireles nagenda ewakabaka waitale namugamba nzudde wireles oyinza okubeera wali noyogera nange wataliweyo kabaka waitale namugamba ti ndi mwana muto mm-hmm. nkizanyisa eki mm-hmm. kikolaki okubeera noli nabeerere netwogeraganya ewateri nga tantuuseeko eh, kirimuki mhm. kati otuddeki ngaitakirawofuluma makoni mhm. nalinya emeeri nagenda ebungereza nakyanjulayo abangereza nebagaa tetukirabamu nnyo magezi naye emeeri emu esobola okwogera nendala mhm. kifo kyetulabyemu era wekyakoma makoni nalinya emeeri nayogera amerika nebakikola mu rediyo kati njagala okubabuulya oyo musajja ogwanga waliwo eggwanga eryagala omutwalo kuba eddagala eririkolaani kakati bamuwadde ettaka naye gweolabayo reception gye bafunyemu nti mu seven yakiriko ngaomuntunti ffe hmm. abantu babulijjo abali ewaka nga tuli mu lokodown nga babaliyo eddagala erifuniddwa twalibadde tuli kwani jaji jaji ensi eyina jaji nti the battle is now between ate si badokita bebavuma dokita munaamuyanti nkubuulira ne bagamba twagala tumanye mu univesity muyalizuulidde yiwa stupid nababuuziza nti omukazi nebbaawe basobola okulwanagana ngaomwana amazzi gamuyiikidde ani avuga emotoka omutwala mu ddwaliro kati eyali badde amugambako yenna balimukubye kumwasa mutwe tewalibadde nvaayotiwalibadde kati omulamuzi ayinzogaainjakison irigera yimirira baleete riri erya sente babakozesa babakozesa kubanga tewali ayogera era nzeka ŋende mpumule ewaffe babavuye muija kukitegeera tebadde mbakoleranyo bano abasajja bagezi nze nkubuulira hmm. nti kati ekyo kitegedde nti eddagala si yisu baleeseyo n'omukazi omulala onasanikirwe onasanikirwe kuba balina okuleeta eddagala eriva luddawa kati mmwe mukaaba mukola mutya naye bwebazimba mayumba sente zijjudde mayumba ate waliwo ekyenvumye nekikuba n'ebinene mbogwa mironde mumuli ndi mugavumenti ndi mugavumenti egivamuedde emyaka omunaana bagale bano bampa ku sente nga nemotoka yange nze njeteramu amafuta wikimanirize egivumi bali bambadde ku sente bannanga bakuwa batya olina kubeera hantigidde ogweyabwe nagaana sikolera wansi wa muntu give my budget if not tompita wange kankolere bwereretebayinza mbubo bakwate sente nze nfuuke embwa yabwe ndabigaana itiyazindi wange netwol kati bajeti ye yagala yite mu ofisi ya president kyenkutegedde kiti gabaddombo mbabala bantu zoyinza okuntwalibwa nabakoba nti minisita nze amusiniya ma yetamanyi nti gendi kakati siyinza genda muabo kakati ze nkugamba hmm. nti poleto kyeyagamba nti ensi bwebulamu omulamuzi saidi olwezi zibameka kakati omulamuzi mukinaabuzi okuteekawo puresya tyeddagala lisaasane bo balijjayo ogwanga era bajjanjaba wano mu uganda babasirisenti eh, gavumenti era ne rwanda eritwala waliwoesegedo mujaanti kangaoli ani avuddeyo mulwanira isu yali baddemu nga bwe walwanira owa kansa ti mumpa abalwadde mbakoleki mm, bano si bwe bali mm -hmm. omusajja olongo azuula eddagala sente zebabbira ku masimu zinajja sente zebabbiramu ddagala zinajja sente zebabba nti basomesa abantu covid zinajja nabaga nti eri muvubi ajja mulambo mu nyanja abaganda omuvubi bamusalira magezi nti nyina woomugenzi ajja najjako gomesi eh, kakati ababaka ba palamenti bamwe bemwogera bali abasajja bagezi bwe bategedde nze nabagambye hmm. nti nze nina kampuni yange bagiyita miso mm. kitongole kikesi mm. naye nina obujulizi nti amasimu emitwalo kumi na musanvu bagateekako sente galina bananyinibo omusajja ono gwebagaa nti bamuweereza sente emirundi ebiri essimu yali zagiwandiisiza ne bajawalira mu nfu kwoza katonda omuyamba afuna riziki abantu eh, akakaaga bafunye sente emirundi ebiri baali bamanyi nti baali gyesalinga nezigendayo ne bazitwalayo nga bamanyi nti zino zakubbako zezigenze waliwo omusajja waliwo omusajja wafaawo hmm. kati yafa bamuyita peter peter yali musajja mukagga nnyo hmm. yasooka okuleeta amafuta okukola petrostation hmm. kati panda gaali bwajja ye buli muserikale yajjanga nga amuwa sente ne bamulekawo mhm. kati peter ate yali mukopi nnyo agenda okulaba nga abaserikale tebaggwayo okwateekisawo kye mhm. nakkirira omwana yali yekwese mukiyumba kyansiisira mhm. ngaalimu muyekwese peter asonseka sente mukisiisiraomwana <laughs> ate yaziyola nafuluma peter yajja nasenda esubi ku nyumba nga tewali eyali munda yazikolaki yazitwala kati nabano bateeka sente ku masimu agatali registered bo bazifune kozi bali <laughs> tebagawandiise naye gyegali gakola eyo yiso yenyini nabbanjali ne bayiso bebamukubya ekigo abayiso bebali ku kompyuta zino ayagala kukola naye basajja bakola nabo bagezi nnyo kati bakoze ebintu ebyo mubyemutategedde mm. abo abasajja bagezi bambegaabo bagezi kyebakoze badidde abaka ba palamenti babawa miliyoni anti wulira kiseerakyezibawadde ah, ah, bano ababbi ababbidde sente ku masimu bayagadde public etaking attention ku babaka ba palamenti eh. ah, ziri zaabwe balintaito nidde twogere zino ezagidde ku simu kakati mweze simu muzivuddeko mufuma bali oyo mbeka yenyini wayiso kabisa yakola ebintu ebyo mbeka yakola ebintu ebyo nti howdry babeerako nejirikiti gyebetikulira embwa ejiriki gyebakolekitenga balyetikulira nze bannema kuba ebyo bakola nange mbimanyi nange nabisoma ah, ate kakati kugambye hmm. nti bo bali bagula bantu bakyoyo aboogera nti mbwe mukuba ababaka bapala no nze bwe mbambadde nkubanja hmm. gweyina okugamba osasula kubanja renti oba ogula mmere y'abaana bo bali mu kiseera kye you decided to pay rent yes was there demand in parliament mutuwe sente no bano bambega kye bakoze mm. kuba balina bali reveriweya mubasaza amagezi nti embwa yaffe katujete kuli kujirikiti kyebayita palamenti mhm. nabaka palamenti badda mu n omuintitled mind yes the issue is ezo tezikukwatako ezikukwatako zezino eziyina okujja ku simu ezitazze zoba oyombera si sente zabaka ba palamenti kati bano bambega bakutunuza mubabaka ba palamenti naye kakati nabbanja ye teyakitegedde nti nekintu kyona kifu anti kakati nkubuulirabasajjanabbanja ah, tebamukolera ekintu ekirala hmm. nebamugamba nti bulangitiza zenfu eryekasese e hmm. kakati nabbanja nadduka ekasese e e bulangiti nazigaana naye nti njagala nkubuulire omusajja atasobola kuwebikka nakano wakamuganyuka ebikka asigaddeku ki bwewazigobye bali ne bazizayekera baleese enamu yo kampuninezikomyawo eh, eh, eh, kusazamu lisinsi ayo ejaji bwebakera kumakya nebakuga nti mmwe mwalese oyo kasasiro mwe mwamweteredemu abayita bakuzanya naye kambuuze abasajja babasapulayinga gavumenti obuntu babugjawo obubi anti kyenkubuulira abasajja abo tobanenya olumusibe ebabbi osanga oluguudo nga liko twakita satu mhm. lwaki twakita satu enguudo e, wali baddewo nekitaala ekinene mm -hmm. turakita inekita nga bakola kiro obutakola jamu sente zonna bayinula bazibabbako okufuna tenda nebasigazaawo obutone nnyo kyogeraba buli luguudo lwebakolamu baluddamu kubanga obusente ziri zebabba nti oluguudo bwe zivaayo sente baleeta ka kampuni akalina obutwakito obusatu mhm. nga kosizaako nki naye ne kamala omwaka mulamba kasibya oluguudo ekonomi efudde enfuufu yonna ekubya amaduuka because wa reasoning tetuuka ku ekyo eh, nti gwalerabyeko twalina salingastad kampuni zabaitali okyazirabawa gwedolaba oluguudo nga lina bakola oluguudo naye nga balina twakita satu bakola olwaffe mityana eh. naguno gwakalukyali lulamu aba yugoslavia naye kati zebakola enakulaki aba yugoslavia eh, bakola oluguudo hmm. bategeera nti golodi gyali nebagamba purezidenti nti kasite otuwaso yaffe nga tukola oluguudo batatuleeta hmm. gundi golodi weyakoma webakoma kyogamba ti ewaffe mubende wewakoma golodibaali <laughs> bamuzizi bamufunalaba oluguudo lwemutukulu oluva emutukulu okuyingira masaka hmm. amini lweyakola tulakita tanka zamaje zirwiseeoanttulina kyetuyita construction nesurfacing temubyawola oluguudo lwonna kasatu olukolerako drainage amazzi negatusigiriramu kakati ennaku zino abakola enguudo tebakyagala mayinja manene mm. baagala kinyama wy amayinja amanene erimu bwe livaako nedaani livaako efuuse potihol kuba tebalina baluyitamu kgenda kulukola ki mm. kakati ate mu kampala mu uganda osanga ngaabaamasimu balutemye bwe balutema balina okuwa stasolity sente eruzzewo balyandye mm. kakati baba liawo nga nowa posita atemye babalyawo nga nowa amazzi atemyeatemaisekankubuulire nti oluguudo hmm. olina odduwanika waggulu naddala mu swampu hmm. era amazzi gakulaga we gayita kalivesi ziba nnene bwe ziti ezitwala amazzi hmm. obulabawo kubanga lisafesi kitegeeza life span yalwo ya myaka ena oba etaano construction lubeerako n'obutimba n'emitayimbwa mu byombi temubyawula ne konkuleti kakati mu kampala kajoka kanyama bwekati oluguudo nga gundi main road nga olwe masaka hmm. kubeerako hardcore kubeerako golola emyala kubeerako ki kilomita egula ekwatasibwa sente meka abomukampala sente sente zibalya zemmeka temubisobola yowayinginiyas tebalina bwongo nti kakati bolaba ebizimbe ebikuba abantu wanu ebizimbe ebikuba abantu lwansi enswalesi kampany zikiwala kitegedde bakisasule tayagala kuzimba ebizimbe bikuba abantu olweddobo mm. nti kyesalidde mm. loka olaba yakakuba abantu omulundi ogwo hama olaba ebizimbe ebitabatakiza malobo e, abantu babatega ekyokusatu emitayimbwa gyonna egikoleddwa mu kasasiro sra bwotagigattamu ate element endala gibendinga eh, ate sikrap wadde ate mukozemu emitayimbwa you see this from professional engineers kakati ekyo tugenda tukikola anti byafa byonna byafa nti abayinginiya abaloya bate kati bano abaana bali ku sente nti museveni abayita abawe sente era nabagambye nti museveni eggwanga lino yaliteekamu ekyekyo hmm. tikati sente ezo teziremedde ku simu kati ate museveni ajaga nti mugule emmere zo bazibbi nga badduka naye betubawandiika directory abali mugiso tubamanyi batuwa amanya tugatereko kyakulaba bakatabazinga badduka gyebujjaawo fe document tuzitereka ate mulowooza gavumenti eriddako erikolaki olaba adduka olaba badduka nga badduka amadooka oligali bwegati babataddegemu kyabulamikiyemutwala bwetingi enduluzivuga enduluzivuga mu kibuga olaba badduka bayingira ebinya byemmesi kuba gaga tefe enkimanyiwanu nti museveni bamuziga mm. nti sente bwezalemera ku akawunti ku simu mm. ku baderegesi beyali alese ekololo abaali basobola nomujjako sente bwezalemera ku simu yatumya ndala zino nibazibba mm. bwebamuba sente zabajasi bekongo yatumya ndala eh, yatumya naye nga lwakutaga azibba atya abajasi bekongo baliyo bamega zaali zigendera mu bulifugeso bamu helikoptabaali baali bagala kusuula gavumenti nkubuulira mhm. nero bakuba abaana essomo lyekiwamba ne babookya mm. waaliyo amekanso enkiira e, e, e, ne bagera bakamanda abamu nga tebaliwo ne bewokya essomero tuuza nintano problem naye nga tukambuuze pulezidenti museveni bamanya ebintu ngaebyo atabimanya tabimanya no intelligence bagiyingiramu buli recruitment yonna bagiyingiramu mm. nti abalonda balaba omusoka akugamba nti oteze ebona nze safaringi yembisemu gwekimanyi mwana wange bamukubi bakoze batya bakoze singa saali mukaganga ndina sente zange singa abaana bange tebatudde kuba buli bisinesi yange yonna bagita waliwo omuntu alwanyisiza abasajja bano emyaka munana taliyo era tajja kubeerayo mumumutya bajja kutta utaani ewaffe tebatta famire yamu yonna sigimalaawo nti otta omuntu kakati mmwe olwokuba mutibatitinkugambye <laughs> kati ekyo kitegedde nti sente ezalemera ku simu yakolaki ezagundi yakolaki n'abapangisa ddenyenyi ne baleeta bakazi baabwe mm. bano teyabapasuwenga nazili teyazipasuwing kati ne bamuziga tijjajja bwakola sente bwetuzibba bwetuzibba aleeta ndala tapasuwingaffe kutusiba era nezino bazibbi eh. ekitegeeza abasajja bano ku mulembe gwa luhakana lugunda eh. sente zona abantu zebasonda eh. era abo bebagrupu eryemu nabagambye tekiwemula abasajja bano gurupu eryeki woobategeera nti bagenda kubba tebakozesa kampuni mm. erinamagezi namagezitiloku mhm. mu luguudo lwekatosi bwemuba mugenda okukola oluguudo mufuna banka neyinsuwalensi egalantinga nti bweluba lirimu okukola gavumenti bagisasula kuba mubawadde sente baleeta housing finance etakolangaku kunguudo <laughs> kakati mhm. ku luno balese post bank poliisi bbanka n'abakozi baye maze emyezi mukaaga tebasasula kati mu bbanka zonna ez'amaanyi ezikola ku crisis yemere oleeta posti bankanti bajja kuolabe bwe badduka nga ensala eggaddwabajja kuggalwa muliga nti akasajja kayo nga badduka n'amadokoli bakaddiye olabe bwe badduka olabe emisinde egiribeera wano buli kamu bakatunde ngaenduulu zivuga <laughs> nze nkubuulidde hmm. nti ekyo kitegeddetebali ese posti bank eyo hmm. erina bakasitoma bameka erina branch ezimeka is it a bank that you would use to solve a crisis kubanga twalibadde ne central bank ebiramu omuntu wa bulijjo omunaku kati okitegedde hmm. bwebaali bagala okuba sente zawakazi house 10 mhm. million dollars baleeta lukoninti yekenya teriiyo agiinvestigating ekenya teriiyo naye ngaebbye milliyoni za dola kumi era baziddamu loko yeyamaliriza ekizimbe hmm. musabire bwabagambye ogula eggaali baziguze ku kadeideyi ne babba sente si laaja si laale si avoni naye nga gwe kyerikubuuza <laughs> bawandiika ebbaluwa ava ku zino eh. ziri ezitagirako ddala eh, eh, abo balwamafa bali mugunde hmm. bagenda sente batutwala mu kairo bank bafiira bwereere <laughs> era 45 of the money ni kairo bank birongos to government mm-hmm. eh, abugundi amini banka yali kiwambe wenjagaliyaidiaminidada vcds o mc conl of the british empire muzaganda sa yoliyodda abawalabu aba balina sente zaffe balwamafe bafiira mu makomera sente ziri mu kairo bank omulamuzi yaluli nga bamuyita kabiita mm. kanaabi oba kabiita yagamba 45 of the money kairo bank azabibwa mu government naye saidi director akulu yakola kyonna ekisoboka bali ne badduka nawenya bank nti omuzimu gwajja ne kugulawo account ngaotwala obufaananyi busatu omuzimu ne kudipozita kasente omanyi eyo omusajja yafiiridde mu kkomera nti yayina ettaka nga lirira siko yamala omusanvu ng'alisibye lyonna lyonna nente kweziri naye basinzayo abanyarwanda ne balitwala kyovuddala bayafiiridde mu komera nze bantumira oyo yandajanye nantumira abantu timusajja gogwoliwo gwotuyamba kakati oyo gundi kazinda mm. kazinda yali ku lutalo ngambabazi alwanyisa fasiredi bigirimaana yali alugendeddemu mhm. kubanga fasiredi yafuna tekinologi nga bwokuba ente ekikatu mm. kigiyingira mu nyama mhm. tewali bwogitunda Eh. Eh, kakati nga ye mbaba zalowooza nti fasedi museveni yamuleeta kufuga kuwanga era museveni yawandikirako mbaba zebbaluwa njiina mhm. lekera kuhala singa mukazi wange eh. era ojjukira nti yaliko tisajeni muwanga yagamba nti fasedi yagenze eisirairi emirundi mwenda mu wiiki ekyali tekisoboka kugamba yayimirangako ne mu bbanga n'addayo kubanga fulumutera bibitira entebe ekyawaazi kakati kazinda ye nenyina yazibye amaaso kazinda alemedde mu kkomera naye bo bano bali bweru kyobalaba ebikolwa bye byammwe mujja kufa bubi tiye kazinda ali gundi bayagala okumubba ebintu bye bakoleki kazinda be bamukozesa okuba bigirimaana nti bigirimaana yamba fasiliti olusalo lwali muli mu prime minister's office naye ye kazinda ye gyali yebase nenyina yazibya amaaso nayemu abaana bamwe bagenda kubeera bulungi olowooza nyina amaziga geyasibye akaaba kubanga mukyemutamanyi mm. nti buli omuwayiriza omuntu nti yabbye mukazi wakubuuza nti naye egyemiririwa girya naani dadi tubuulinabatumwebazibye nebadduka oluguda lwekatosi nebavuwaza byandala ebyandala bajamera mugulu nga balamunzisinga oyo omwana muguwaddala abo abaanaabo kabusanga netumwebaze nali basudde eddala singa tebaliwoakakasajja nekakuba nerisoliyo kakuba byandalayeka hmm. nga bagenda betakula nga bagamba nti ekisabo kyentebe tekiriko taala mhm. nakamera purezidenti nga bagamu kitekeko etaala olwo mukasa muluuli minister security mhm. nga mukasa muluuli bayire nti vainga kampuni bo balowooza nti bakola mulimu bayitire nga kampuni ngetika kamatala ngeyina ekyuma ekikulabira mailo tano nekyaze motokayo nebagamba nti mumanyi mukasa mululi alese kampuni yabaterorist eya alukaida mukasa mululi tebamuwandiseko tebagobye baleta sekanyolya sekanyolya <laughs> abo bonna kulisit document wezi okulaba dduka okulaba bwe badduka betegekera muliro <laughs> eh? nze nja kubeera waffe nga nzina hmm. mwemuliga nti akakasajja kayo ekyo bakijewa nti mutoyi omanyi waliwo omusajja yali akola muli ben authority hmm. ng'ali kabaale hmm. ti pikup ngaegenda mu katale etisa emigwa bagenda kutunda migwa kati egaana okulinya akasozi ekomawo omwana yasooka ogiraba nakuba dayivu <laughs> nomukazi dadi dadi twafiire <laughs> omusajja agenda okulaba emigwa nagaba mukimye naye nakubadde <laughs> ebifuagenda thisins happen bana abasajja tebatunulidde mawanga nga zambia tebatunulidde mawanga nga kenya mm. ti when youse power the ofanis omuntu ono kyakola nabagae nti mumukitunulire nabbanja abakuba mukulembeze nga yazze mupya abatasabamaze